あっ。 Selamlar dostlarım benim İrcan ve bugün sizlerle beraber e, nasıl kolayca RC kısılır e, yani nasıl kolayca RC kasabilirsiniz onun hakkında birazcık bilgi vereceğim dostlarım. Umarım videoyu beğenirsiniz beğenirsiniz de like atmayı unutmayın dostlarım şimdiden hepinize söylüyorum. Dostlarım bir hafta falan video gelmedi bunun için özür dilerim yeni metotlar araştırdım ve yeni içerikler buldum. E, bu bir haftada yani zaten iki günü hastalığım bile geçti e, birazcık klima altından uyumaktan abi hasta olmuşum. Onun için de özür diliyorum ve bu 4 gün yani ben bir hafta falan bir atmadım. Ee, bu bir haftada neler yaptım? Arkadaşlar yeni bir metot buldum ve bu artık bu metodu uygulayacağım. Ee, bu metot nasıl bir metot olacak? Mesela arkadaşlar bir günde 3-4 tane video çekip bunları renderlayıp hepsini YouTube'a atacağım ve YouTube'da planlayın diye bir şey var. Yani mesela bir günde 4 tane video atıyorsanız o videoyu mesela YouTube'a ayarlattırıp şu tarihte şu saatte atmasını ayarlayabiliyorsunuz. Ee, ben arkadaşlar artık öyle yapacağım ve günde mesela böyle 3-4 tane video çekip 4 günün videosunu bir günde çıkartıp e, 4 gün birazcık kafamı toplayacağım dostlarım. E, böylece çok güzel şeyler olacak zaten ve bu arada Arkadaşlar aşağıdan Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Eğer Discord'umuza gelirseniz çekilişlere katılma şansını yakalayabilirsiniz. Yusuf'la beraber falan e, çekilişler yapıyoruz ve bu arada mesela diyelim ki sunucu sunucunuzu tanıtmak istiyorsanız siz de mesela destek olaraktan yani mesela diyelim ki siz de Robux dağıtaraktan bizim sunucumuzda sizin de grubunuzun reklamı yapılmış oluyor. Haberiniz olsun dostlarım. Şimdi hızlı RC kasmayı birazcık e, konu dışı ettim. Çünkü arkadaşlar Eto'yu bekliyorum yapacağım ve bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim sizlere. Olay şu arkadaşlar. Ben şöyle bir özet geçeyim hepinize. Şimdi diyelim ki bir serverda eto var. Yani bayağı bir RC kasmak istiyorsanız. Şu an benim RC mesela 2 milyon 400 bin. Bunu arkadaşlar mesela 2 saatte 5 milyondan fazla RC kasarak yani e, mesela diyelim ki takika 2 açabilirim. Ya da ne bileyim Noro K1 açabilirim. Tatara K1 açabilirim. Bunları arkadaşlar yapmanın en kolay yolu serverlara abi girip Eto'yu kesip çıkmak. Mesela ben şimdi abi bende Oval var görüyorsunuz bende Oval var. Bu Oval'la şimdi benim VIP serverımdaki Eto'yu kesip başka bir arkadaşların olduğu web server'a geçeceğim. Ve orada Eto'yu keseceğim. Çıkacağım. Boş server'da Eto bulacağım. Onu da keseceğim. Çıkacağım. Ee, Bunları arkadaşlar sizlere böyle sahne sahne göstereceğim hepinize. Ee, ve arkadaşlar bu arada yine de söyleyeyim. Ee, belki bilmeyen arkadaşlar olabilir. Bir hafta önce ben Forever Unity grubunun reklamını yapmıştım. Sizler de arkadaşlar gelerekten katılabilirsiniz. 750 level tüm arkadaşlarımızı alıyoruz. SSC goal fark etmiyor. Ve bu arada eğer raidlerimize yani mesela diyelim ki server saldırılarımıza yani e, arkadaşlarımızı ezdi yani ezdiklerinde yardım iste ananı <laughs> mesela diyelim ki ben anlatamadım pardon. Şimdi Evet oda baskını yedim. Özür dilerim gençler oda baskınından dolayı açıklayamadım. Şimdi mesela diyelim ki siz bir serverdasınız ve yardıma ihtiyacınız var. Ee, Discord'dan gelip bizim bir odamız var. Ee, bu odayı galiba tam ayarlamadık ama ayarlayacağız. Help diye bir odamız var. Burada gelip ünlem help yazarsanız e, helperları etiketliyorlar. Bu arada bu helper olmak isterseniz de arkadaşlar bana özelden yazın e, arkadaşlara yardım etmek için helper olabilirsiniz. War Team deniyor bunlara da. E, mesela war Team Google, war Team sst olarak katılabilirsiniz ve bu arada bakın da Eto çıktı. Bu Eto'yu keseceğim. E, böyle işte arkadaşlar. Bunlara katılaraktan sizler de war Team'e gelerekten destek olabilirsiniz. E, Var Team'lere özel çekilişler falan yapacağız bu arada haberiniz olsun oyuncumuzda. Ve yakında elbiseler de ekleyeceğiz. Yani abi hem astral hem de e, Forever Unity'ye katılmayı unutmayın. Bu arada ben arada sırada Team Unity diye karıştırıyorum. Çünkü hep Team Unity falan diyoruz biz. Şimdi arkadaşlar isterseniz tak diye geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Eto'yu keselim. E, Eto'yu nasıl daha kolayca keseriz diyorsanız yani benim gibi uzakçıl bir mesafeyseniz e, uzaklaş, uzaklaşıyorum abi. Bunu en kolay kesebilen e, Kagune ve Queen Kue'ler Koşik abi, Tatara sonra ne bileyim işte Scorpion falan bu taktikte çok kolayca kesebiliyorlar. Zaten çünkü hepsi uzakçıl olduğu için. Bu arada benim web serverımda nasıl lag olabilir abi? Daha yeni e, refleşledim mi? Allah Allah. Bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar böyle baya vuruyoruz. Bir dakika bunu neden böyle yaptım? Anlamadım. E, öleceğim zaten şimdi. Öldükten sonra bir daha gelip devam edeceğim. Zaten sorun yapmayın arkadaşlar e, mesela gelip şu an biri çalmaya kalksa bir şey olmaz. Çünkü e, siz %5'lik bir hasar verdikten sonra Eto'yu artık yani mesela başka birisi öldürürse siz %5'lik hasar verdiyseniz kesebiliyorsunuz. Yani o bakımdan sorun yapmayın dostlarım. Bu serverda lag olduğu için birazcık kısıyor olabilir. Yani ping var. Onun için özür diliyorum dostlarım. Şöyle biraz dojiyim. Aynen kasıyor ve bana dediğim gibi Adobe videoları falan gelecek ama artık Goal videoları daha fazla üstünü kuracak. Bakın arkadaşlar kestim 200k RC geldi ve şimdi arkadaşlar başka server'a geçip taktiği gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar benim Deniz diye bir arkadaşım var. Onun VIP'ine geldim. Deniz kardeş eğer videoyu izliyorsan selam kanka. Ee, arkadaşlar şimdi onun VIP'indeyim ve onun VIP'inde de bir arkadaş varmış. Pisicik diye. Şimdi e, buradaki Eto'yu da alıp hemen çıkıyorum. E, ve başka VIP'lere falan gideceğim. Yani eğer arkadaşlarımın online bir VIP'i varsa onlara gideceğim. Ve oradaki Eto'ları da keseceğim. Böylece abi hem e, para kasmış olacağım falan filan. Bir dakika e, bizim arkadaş yazdı. Video, videodayım. Pisicik sana da selam kanki. Ee, şimdi hemen abi keselim. Bir dakika hemen hemen kesiyoruz. Bu arada ben nereye attım lan onu? <clears throat> hop hop hop hop hop tamamdır. Hemen abi kesip e, bir tane daha serverda göstermek istiyorum şöyle. Bu arada arkadaşlar videolarıma çıkmak istiyorsanız yani mesela benim oynadığım oyunda siz de oynamak istiyorsanız Discord'a gelmeyi unutmayın. Discord'a gelen arkadaşları alacağım. Astral veya Team Unity yani e, Forever Unity fark etmiyor. İstediğiniz iki yerde de olursanız ben iki yerde Rogol'la e, ilgili bir video çekeceğim zaman Everyone çekerekten paylaşacağım. Sizler de gelebilirsiniz. Abi şimdi ee, bakın 400k RC ve 4 milyon yan kastım. Şimdi bir tane daha server'a girip gösteriyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben normal bir serverda arkadaşımın yanına joinlendim Necmettin'in yanına. Şimdi onun da serverında Eto var. Hemen abi bunu da kesip e, videonun sonuna geleceğim ve bu server e, yani serverlarda Eto aramayı kolayca da göstermiş oluyorum. Ve bu arada arkadaşlar boş server bulamayan arkadaşlar için <coughs> yani boş server'a ihtiyacı olan arkadaşlar Roblox artı eklentisini Google'a ekleyerekten e, boş server yani bulabilirsiniz böyle 2-3 kişinin olduğu sadece serverlar bulabilirsiniz. Bu serverlar abi size baya bir destek verecektir. Merak etmeyin. Şöyle arkadaşlar baya vuralım Beto'ya. Evet arkadaşlar vuruyoruz. Vuruyor. Hop hop. Bu arada biraz yamuk ya. Neden böyle ben de anlamam ama hop hop. Şöyle sağ sol sağ sol. Hop. Şimdi ölecek. Ölecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece 3 tane server'a girdim ve 5-10 dakikada 600k RC ve 6M para kastım. E, bu para kasma bende 2x'er olduğu için arkadaşlar sizlerde 2 x yoksa 3-4M falan kasmış olacaksınız. Haberiniz olsun. Neyse dostlarım e, bu videonun burada sonuna gelelim ve dediğim gibi her gün artık yeni videolar gelecek. Merak etmeyin. Hepinizi seviyorum kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Dostlarım video evet 10 e, dakika olması <laughs> için bir konuşma yapacağım sizlerle. Arkadaşlar videonun sonunda demek istiyorum bakın eğer abi gelirseniz yani Discord'umuza gelirseniz abi Astrali veya Forever Unity'ye oraya geldiğinizde biz sizlere yine yeni bir davet linki vereceğiz ve oradan Astral'e size aktaracağız. Eğer Astral'e gelirseniz dostlarım Robux çekilişine katılmak için hak kazanacaksınız merak etmeyin. Kendinize bakın. Hoşçakalın. I'm talking your bitch, did he like I'm a toilet? Walk with the block, I do fucker fuck a Throw my boy out with his head, we play soccer.